Eso que No pasa re, no? Sense voler. A la porra y rebento un tio. Separant un company perquè es eh? me l'han trencat. Se'n compte. Sí, però... Tu estaves gravant quan te l'han tirat al terra i està trencat, oi? això és Catalunya. Això és Catalunya, no? Veritat? Veritat, això és Catalunya, no? no estava fent res, res. Estava allà i l'han agafat i l'han començat a pagar sense res. Només li està dient, sisplau, no li feu res al meu amic, al Lucas sisplau, no li feu res. I el tio tirant-me al terra. I una altra vegada tirant-me al terra. Jo entenc el que tu dius, però no és igual, és injust.